اوه گلم ساخ بله آقا جون اون چیه؟ اون؟ اون یه گنجیشکه پسرم اون چیه؟ آقا جون اون یه گنجیشکه اون چیه؟ آقا جون انشو در آوردی دیگه چند بار بگم اون گنجشکه گنجشک نزم بینم بگیر بخونش این چیه آقا جون بلندتر بخون پوفیوز زندگی امروز پسر قرومساق پنج ساله من یه گنجشک دید و ازم پرسید اون چیه منم گرفتم تا جایی که میخورد کتکش چه ببینم جون اصولا نباید اینطوری میشد تو تلویزیون که یه چیز دیگه بود حالا برحال کار نداریم تو پوفیوز دل منو شکستی یالله پاشو بریم برام کباب بخر از دلم در بیار یالله آقا جون از اول بگو کباب میخوای دیگه چرا فیلم بازی میکنی خفه شو چشم آقا جون بریم بریم بریم